Atrás. Aí, ó. kanca kanca ngayahi karyaning praja kene kene kene kene gugur gunung tandang gawe sayuk sayuk rukun babarang karo kancane Wilolan lakowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papati ulang ulangan emas tinggal rampungi Olo pes kontol baris, olo pes kontol baris, olo pes kontol olo pes kontol ayo ayo ayo kanca kanca ngayahi karyan ning brata kene kene kene kene kukur gunung sayo sayo rukun babarang karo kancane lelo con contro la Parres, o López contro la Parres, o López contro la Parres, o López contro la Parres.

Kolopes kontol pares, kolopes kontol pares, kolopes kontol pares, kolopes kontol pares.